ئەکتیوی سیاسی شەش فەعالی سیاسی ئیمزا کراوە قسان بکەم مشکلی ئەساسی من لەو بەشیدا مۆزعێکە کە کاگ عبدالله مهتدی گرتوێتی و لەوێدا باسی وەی دەکا کە حفظ یک پارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونی زبانی قومی مذهبی و فرهنگی آن ئەوە بەشێک لە بەیانەیەکە کە ئیمزایان کردو ئەوەی کە ڕێبەرێکی کورد یا ناسیاوێکی کورد یا بێستلا حزبێکی کوردی بیهوێ ئەتلاف تشکیل بدا یا لەگە خەڵکی دیکە دانیشێ یاوەی کە بێستلا واردی ئەتلافێکی سیاسی بێ ئەوە مافی هاشا هەڵنەگری هەر حزبێکی سیاسی و هەر فەردێکی سیاسیە هەر کەس حەقی خۆیەتی بە ئاشکرا لەگەڵ کەسانی دیکە دانیشێ حزب سیاسی دانێ ئەتەلافێکی سیاسی بکە یا نەزەرێکی سیاسی بدە عبدمای مهتەدیش یەکێک لەو کەسانەیە کە ئەو مافی هەیە کەس ناتوانێت پێش بە وەی بگرێت کە عبدڵی مهتەدی جناب عبدڵی مهتەدی مثلەن نەزەرێکی سیاسی یا نەزەرێکی هاوپەیمانیەک لەگەڵ کەسێک ئەتلافێک لەگەڵ کەسێک یا حزبێک دابنێ مۆزوی ئاساسی دێرەدا ئەوەیە کە ئێمەی کورد وەکو خاوەنی پرسی نەتەوەیی ئایا دەمانهەوێت لەگەڵ حکوومەتی ئێرانێ بێستلا مەسلەی تەمامیەتی ئارزی ئیمزای لە بندانین یاوەی کە دەمانهەوێ مافی دیاریکردنی چاڕنووسی خۆمان بێستلا هو دایکن ئەوەی ڕاستی بێ هیچێک لە حزبەکانی کوردستانی تحت ئشغاڵی ئێران داگیرکراو لەلایەن ئێرانەوە داوای سربەخۆیی ناکەن هەمودایان هەوێت لە جغرافیای سیاسی ئێراندا کار بکەن و ئەو جغرافیای سیاسی ئێران کە دایان هەوێت کاری تێدا بکەن بەلەخەرە دەبێت حفز تەمامیەتی ئەرزی حفز تەوامیەتی سەرزەمینی بەلەخەرە قوبول بکەن مافی دیاریکردنی چارەنووس مافی دیاریکردنی چارەنووس لە شەرایەتێکدا کە دوای شەڕی جانی دووەمدا دە و دەهەکانی شەست و هەفتادا زیاتر لەسەر مەسایلێک خارج لە ئەو مەوزوعەی کە ئەمە باسی دەکەین فعالیەتی کردو زیاتر لەسەر ئەو کەسانە بۆ کە بەسرا کلۆنایز کراون لەلایەن دەوڵەتەکانی وروپایی لەسەر وان بوو کاقی دیاریکردنی چارە نووسیان ئایا دوای وەکە بەستلا کلۆنایزیان لاچوو مەسەەن چارە نووسی خۆیان دیار بکەن کە ئایا دایان هەوێ مەسەەن لەو کۆلۆنایزەی بمێنن یا ئەوەی کە ئەو کۆلۆنایزە بە قۆلی خۆمان بەختی کە دابەش دەکرێت بەسەر ئەتنیکەکانی دیکە دابەش دەکرێت خەڵک دەنگ بدە کە ئایا مەسەنەن دەیهەوێت لەگەڵ پاکستان بێ یا لەگەڵ هندستان بێ مەسەن ئەو شمولی می کورد و چوزانم کەسانە کە لە جۆگرافیای سابت شد تەسبیت شدەی سیاسی ئەو ڕوودا هەن زۆر جوابدەرەوە نییە ئەوە زیاتر خیاڵێکە ئەمە بۆ حق بۆ دیاریکردنی مافی چارە نووس پێویستمان بەوەی بوو کە تالانەکانە شەر بکەین و شەڕیشمان لەسەر کرد و جانفدایەکی زۆری ملی کراوە و نەتەوە زۆری هەزینەداوە لەسەر مۆزەوە بەڵام لێرەدا پێویستە ئەمە وەکو نەتەوەی کورد باسی شتێکی بۆ هەموو سیاسەکان و ڕێبەرانی کوردی بکەین، ئەویش ئەوەیە کە ئێمە وەکو نەتەوەی کورد بە هیچ شێوەیەکی مافی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی نابەخشین بە هیچ ڕێبەرێکی سیاسی کە بیفرۆشێ یا معاملەی لەسەر بکە یا ئێتلافی لەسەر بکە هەر فەردێک حەقی خۆیەتی ئێتلاف بکە هەر فەردێک حەقی خۆیەتی حزبی سیاسی دانێ هەر فەردێک حەقی خۆیەتی لەگەڵ حزبێکی سیاسی پەیوەندی بگرە یا ئەندامی بێ یا هەواداری بێ بەڵام ئەوە مافی شەخسی لەگەڵ مافی نەتەوەیی جیاوازە ئێمە وەکو کورد ئەو نۆنەرایەتیەمان بە هیچ حزبێکی سیاسی یا هیچ فەردێکی سیاسی نەداوە ئەمە وەکالەتمان بە هیچ کەسێک نەداوە کە بچێ وەکالەت بدا بە پهلەوی ئەمە وەکالەتمان بە هیچ کەس نەداوە کە بچێ لەگەڵ پەهلەوی دانیشێ تەمامیەتی ئەرزی ئێرانە ئیمزا بکە کابرا دەتوانێت وەکو خۆی بیکە ئەمالا سەتان کەسمان هەیە کە لەگەڵ جمهوری ئسلامی چەکیشان دەشانی دایا کار دەکەن بەس کوردن حەزت لێ بێ حەزت لێ نەبێت دیدگایەکی سیاسی تایبەت بخۆیان هەیە کابرا مەسهبیە کابرا پێی وایە کە مەسەن ئێران چی دەبێت جغرافیای سیاسی ئێرانی زیاتر قوبول کردووە کابرا دەتوانێت ئیسلامی بێ وەکو ئومەتی ئیسلامی چاوی لە بکەوە پێی وایە کە کوردیش یەکێک لە بەشەکانی ئومەری ئومەت ئیسلامیە ئەوە مافی شخصی خۆیانە بە شەرتێک کە مافی من ژێر پێلاکەن مافی کوردەکانی دیکە ژێر پێنەنێن و ئەو حرەکەتیان حرەکەتێکی سیاسیە فکری بێ هەموو کەسێک مافی خۆیەتی ئەو کارێ بکە بەڵام مافی دەستگرتنی چەک و شەڕکردن مۆزوعێکی دیکەیە ئەو بەحسی دیکەی لەسەر دەکرێت چۆن هەلانەکان ئەگە باسی کەم حزب سیاسیەکانی دیکە کوردیش لەوانەیە شمولی ئەو مۆزوعی بکەن و ئەو مۆزوع ممکنە بشێوەیەکی دیکە بەرداشتی لەسەر بکرێت بەڵام بە هەرحاڵ کاگە بڵێ مهتەدی وەکو شخصیەتێکی سیاسی لە مێژووی سیاسی خۆیدا یەکەم جار نیە ئەو کارەی دەکا و هەمووشی باشکرا کرد و موافقی وی نیم هاودەنگی وی نیم هەواداری سیاسی نیم بەڵام کاگە دڵێ مهتەدی لە لە بینبرنی کۆمەڵە و هاوپەیمانانی لەگەڵ مەسان منسووری حکمەتیشدا ئەو مشکلی بۆ کورد ساز کرد دیدگای سیاسی کاک عەبدوڵای موهتەدی و جەریانی چەپ زۆربەی دیدگایەکی ئینتەرناسیۆناڵە یعنی بیر بیرێکی ناونەتەوەییان هەیە بیرێکی کۆمەڵگای جیهانیان هەیە و ئەوانە پێیان وایە کە کرێکارانی عالەم هەمووان یەک دەردیان هەیە بەڵام ئەوەی ڕاستی بە کرێکاری کورد دەردی زۆر جیاوازە لەگەڵ کرێکارێکی تورک و ئەوە بەداخەوە لەلایەن چەپەکانی مە بڕێک بێدەنگ کراوە سەرپۆشی لەسەرداندراوە و بەو شکلی ڕۆشتێت پێش بارهەڵدا آخردا باسی ئەو مەسلەی بۆ شکلی بکەم کە کاک عبداللە موهتەدی مافی خۆیەتی ژێر هەموو بەیاننامەیەکی وەکو شەخس ئیمزا بکا ئەگەر نۆنێرایەتی حزبێکی هەیە مافی وەی هەیە کە ئیمزای لەلایەن حزبێک بکا بەڵام عبداللە موهتەدی نوێنەری کوردی ڕۆژهەڵات نییە لانیکەم نۆنەری من نییە بە ئیمزاکردنی مەسلەی حفزە تەمامیەتی ئەرزی ئێران بۆ منێک کە کابراایەکی سربەخۆی خوازم و بە هیچ شێوەیەکی حازر نیم لەگەڵ داگیرکەران پێک بێم و حازر نیم نەتەوەم پارچە پارچە کرابێ مۆزوعێکی بێستلا سەر سنووری باوەڕەکانی منە ئەمن هاودەنگی کا دڵە مختدی نیم و داوا دەکەم کە ئێوەش مۆزەگیری بکەن لەسەر مەسلەکەی و فشار بێن لەسەر ڕێبەرایەتی کورد لە هەموو لایەکڕا کە ئاگادار بێ هاوفکری لەگەڵ ئەفکاری عمومی، لەگەڵ بیروڕای گشتی، هاودەنگی لەگەڵ بیروڕای گشتی زۆر گرنگە و ئەگەر هاودەنگ نەبی لەگەڵ بیروڕای گشتی بەداخەوە دەبیە مێژوو لەجیاتێکە مێژوو سازکەی خۆت دەبیە مێژوو. هیوای سەرکەوتنم هەیە بۆ هەموو حیزبەکان و هەموو بێستەللا تێکۆشەرانی کورد و هیوای وەم هەیە کە دە ڕۆژێکی خۆشدا دە ڕۆژێکی بێستلا سەرکەوتنی نەتەوەیدا یەکتر ببینین و یەکتر لە باوەش بگرین و جێژنی سەر بەخۆی نیشتمانەکەمان ڕابکەین